新手实战怎么引导才不打击？引导的时候，我会让注意力集中在技术上，而不是说注意在我发力多大，因为我会引导你，我会告诉你这个回合做什么，做什么，然后我再引导你可以做变化，然后我告诉你一人一次，但是我不会告诉你这是实战，因为这样的话你们实际就被我引导成我在想我可以做低扫、中扫、高扫，实际你就是在做条件性限制的实战，这种过程中你在想的是技术，而不是发力。 我在各种环节下，我会想办法引导你们的和平，引导你们的欢笑。过程中，你们慢慢发现可以变化更多，一人一次的节奏，他引导着引导，就是最终实战的那个效果，懂吗？而且两个人会想办法克制力量，想办法对方，比如说没防守的时候，你要提醒一下对方。这个过程是靠教练引导，实战的一些操作。你在培训的时候，我会有三次的演示，我给你演示完，我再给你复盘，你就会明白怎么去引导新手去实战。其实很多教练。 这个问题是来自于你的教练的问题，这句话很很现实，很残忍啊！你的教练有问题，导致你有问题，导致你有问题之后，你的问题会给留留给别人。这是为什么？大多教练要来培训啊！有人说，说我以前接触的体系是对运动员的，不是对爱好者。你以前接触体系就是错的啊！就是错的。你在国外不是这样，我总说国外国外不是崇洋媚外，因为全世界只有我们一个国家教课会出现这些问题，基本其他国家是不会出现这个问题。为什么？因为他们传承的这种教学方式。 是不一样的。